Ndugu yangu wewe bana, dunia ina maajabu. Ah, maajabu gani? Mnakwenda Tanga, wilaya ya Muheza. Muheza mnakuta mnazi mmoja mrefu huo, mnazi huo katika miezi sita wazaa nazi hizi tatu, tatu. Lakizo nazi tatu, nazi moja ikianguka hapa, basi watu wa mtaa mzima hawendi kazini, kazi yao kufua hiyo nazi na hiyo nazi ikivunjwa, mtaa mzima wapikia nazi, mwenye maharage, mwenye kunde, mwenye pilau apikia nazi hiyo Lakini sishangai shanga hii kule kwetu Pemba kule Konde kuna mbwa huyo e. wanjua ngamia Nanjua yule kutoka Maka na Madina. Maka na Madina. Ehe. Yaani sawa sawa. Kwa ukubwa we. Kwa ukubwa we okay. na atakwa mwili uh -oh. vile vile vile vile mbwa huyo mbwa <laughs> walikuja askari mia mbili hmm. walikuja kumchuza huyo ng'ombe kumchuza kumchuza huyo mbwa ah, nyasa mmezidi tunzidini nisie tunzidini nyasa wapemba mmezidi kwa uongo Mnajua firigisi nyie? Tunajua. Tunajua. Ile inoka hapa ile Eh, kwenye eh. kuku Eh, tunajua. Unajua na michanga ile? Eh, eh tunajua. Eh, basi ile michanga eh, mimi ndo nimeweka. <laughs> Ama Mungu. Ah, ah, ah. Rudini basi tuendelee. Rudini basi tuendelee na story. Eh. Lakini nishawakomesha shenzi.